Omen, come. قتل سبايك في B. آخر لاعب باق استرح استمر بإعطائنا الرؤية يا سوفا أحتاج إمداداً النور من أعينهم جار مسح المنطقة أمامنا رصد عدو في الوسط وصلت الرسالة ظلال متعرضة تم نشر أنشأت الحاجز والآن أصبحوا في عداد أهناك من يشتري هذه؟ أهناك من يشتري هذه؟ سأخل بالتوازن كشف المنطقة عليكم سهم إلا عدو في الوسط شو بعمل اتفرج بالمدخل مش مثل هبه الإبرة متناطرينك مع أسف بجي عم تعيط عدو في منطقة تولد المهاجمين اكتشفوا المنطقة هم أولى لقط واحد هنا هل البصر تبقت ثلاثة ثانية مسح المنطقة وجدتهم ريموف ريموف موف موف موف ريس ريس موف آخر لاعب باقي حان الوقت لادخار الدعم اعيد التلقيم بس guys I need to kill Jack and leave the rest سيكون ال spike لدينا سقطت ال spike في B أمرك يا درون مستعدة للتحليق؟ معا بهدوء كشف المنطقة Push, push. حافظوا على توازنكم حتى النهاية اتفقنا؟ جيد الصداع أعيد التلقيم عدو واحد لن تكونوا ندا للريديان كشف المنطقة ابتعدوا عن طريقي rotate rotate شو رأيك؟ رصد عدو في اي مقاومة انتهى رصد عدو في اي سقطت جيت أرضا امشي امشي ها هم أولاء سوف يبدأ الحرب تبقى عدو واحد شوطه سوري على السبايك ايه حتيجي من هون حتيجي من هون ما مع مارشل ايه مع مارشل No, don't go find her, man.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 يا اختي ما حفظتك عم تسيب عم تسيب علي علي آخر لاعب باق أداء رائع سيب يا حمار لقد نسيتم مكانتكم آخر جولة قبل التبديل الأموال قبل أن نفقدها أحتاج إمدادك عدو واحد قتلت اثنين خيل بقي عليكم طيب، حسنا من يحمل الوجبات الخفيفة تبديل الجبهات فهي سوف تخفيكم هناك من يشتري هذه؟ سوفا سوفا سوفا go A سوفا go A سوفا go A I know إيه تن تن تن 10 10 10 أنا هلا لازم يكون عمري تعالوا إلى المجهول لازم يكون عمري 20 تيتا هلا كشف المنطقة هناك عدد من الأعداء في رصد عدو في بي سقطت جت أرضا سأعالجك شكرا واحد سقطت ال spike في B. بدأوا يشعرون بالهلع يمكنني الشعور بمدهم يتسارع هنا Please, please also go, please. Please, please go. No, no, no, race B, B, B. هناك رصد عدو في هناك احذروا سبايك في اي التلقيم تبقى عدو واحد حجب الرؤية آه، spike معكم spike معكم جار جار جار جار spike معكم ستبدأ المطاردة سوف ننجو سوف ننجو تبقت 30 ثانية No no no sofa sofa stay there sofa stay there Play time guys play time قد ما فيكم play time No no not pick Shop sofa سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر طفا كان يد... ريس كان يضرب سكان هل أحصل على دعم؟ أحتاج إمدادا شكرا سوف أصبح كابوسهم عدو واحد تحركوا بناء على معلوماتي لا تعطوهم فرصة للتمركز تبقى عدو واحد سلاح هنا سلاح هنا اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية هناك من يشتري هذه؟ شكراً تبقى عدو واحد سقطت ال spike في B. رصدت ال spike في B. نقطة الفوز اسلبوهم أرواحهم هنا لن يموت حلفاء أعدائي آخر لاعب باق زرعت السبايك القوس والسهم عتيقان لكن أحيانا يكونان هما الأفضل سماحة أزهقوا أرواحهم انصرف محاولة جيدة تبقى عدو واحد فاز المدافعون حسنا تم هذا